Nasci pra ser livre, é, mas ela é do caos botei no controle Todos que me fizeram mal ah, ah. Diamond One é o mama Jim pra mim é girl Sou filho de Oxalá Tristão é de um legal Cat Mob Black Juro que é meu sonho Tiro o pé do banco Toca o som dos mano Como direito tem dias com os nervos fudendo a cabeça Trampando dobrado no estúdio Tipo você que me guia uma fórmula gold pra fazer dinheiro é que não se trata de gana Come on plena. É que não se é trata de fama, on, descarta pena. Vivendo embate, como encarar os holofotes. Mundo me fez homem, você é mais um prepotente. Que reina humildade, com a mesma postura num Porsche. Vivendo no agora, quem é de verdade consente. Diamond One, mama. Jim pra minha é girl. Pode a noite toda, joga raba na minha cara, bruxo. Passei de Ferrari Black no meio da marola. Toda puxou pela gola Me leva pra casa, amor Prefere o tumulto entre quatro paredes Não nega que quer ficar high Leve toque madeirada no perfume Geme alto enquanto pede pra botar mais Fica toda sonhadinha, né? Ela quer ter um orgasmo No calor do puteiro me pede pra ligar o ar-condicionado ah, Até prever não tem 24 por 7 gozando em sequência contando os plaquetes Nasci Algumas marcas do passado quem teve no bonde pode ter certeza que vai ser lembrado Diamante pra mamãe, juro que é meu sonho Tiro os olhos do espanco, verme sai voando Como direito tem dias com os nervos fudendo a cabeça Trampando dobrado no estúdio Tipo Zexu que me guia uma fórmula gold pra fazer dinheiro É que não se trata de gana, come on Vida plena, é que não se trata de fama, come on Descarto pena mazela do caos. Botei no controle, todos que me fizeram mal. Ah, ah. Diamond One, mama. É Jim pra mim é girl. Tô filho de Oxalá, cristão médium legal. Fiat Mob Black, juro que é meu sonho. Tiro o pé do banco, toco o som dos manos.